aremeside baiwar haka har baiwa aremeside baiwar haka har baiwa aremeside baiwar haka haka wax ku dhibaya weydaro weydaro wax ku dhibaya awalwalin murugoon hawalaacin waxyeelaada wadnahaaga dhawacaye waydayaa qalbigaaga awalwalin hamurugoon dheh hawalaacin waxyeelaada wadnahaaga dhawacaye waydayaa qalbigaaga wacna laguma uwaaro wayuhu kuma su'aalo wana iyo tashiima oo maalinba waa dumaraa وي وراك هرو ويدارو ويدارو وحقولي يا ويدارو ويدارو ويدارو وحقولي يا ويدارو The problem on the big أكورتون قلبي قاعدو لا تشوف النهار نيادك وحرن مقعاد أكورتم قلبي قاقو والله تشو النهاق نيادادا كو كو كو نيادادا كو غاري وحرون مقاعاق أكوينو نعكاقا اي أكو بعدي حومهاقا اي أكن اللحي ودرادا وجهد قوشاقا واي ميسيدا وي aaada wakhtigooda siiya wanaanta kula jooga weedhada kaydka dunina wartimarikaad wedana kawarita wajigaa kuu badana aduwana jiwaabay kuu qariya waagii baryaba wadkaaga suga tuuqa wacda warkaaga dira bixiija kuu ahaana wada inuu kuwaydeeyuuna raba waranba kugu soo weeraraya wacdarahaada gaaru sida yalagu soo wajin adigo La puerta caro.